جب زباں پر محمد کا نام آ گیا آسماں سے دور دو سلام آ گیا سوز فرقت سے دل جب پریشان ہوا لب لا نم کا پیام آ گیا اللہم